Okay. Okay. എന്തെങ്കിലും പോലെ ሲስተር ሲስተር እስቲ እሷን ትሪት አድርጊያት። ግሉኮሱን ይችላል እንደዚሁ ኦክሲጅን ውስጫት me armário. Hayır. እየለመነችው ነበር የደፈረሽ? እንዲህ እየተማጸንሽው ነበር የደፈረሽ ወይ? ለምንድነው እንደዚህ የምትሆኘው? የኔ ልጅ ጠንካራ አይደለሽ እንዴ? ለምንድነው እንደዚህ የምትሆኘው? እኔ አባትሽ አለሁ ደግሞ። በቃ ከዓላማሽም የሚያሰናክልሽ ነገር የለም። በቃ ትንሽ ቀን ትታከሚ ነው፣ ከዛ በኋላ እንደ ድሮሽ ትሆኛለሽ። የኔ ዓላማ ይህ አይደለም። ወግ በማረግ ቢሆንስ ቢሆንስ በቃ ማነው ማግባታችን ያለሻችን? ማነው ያለሽ? ማነው ያለሽ? ሰው ማነው? አይዞሽ አይዞሽ፣ ትችያለሽ ትችያለሽ። ያባትሽ ይሄ እኮ አሁን በቀላሉ የሚያልፍ ነገር ነው። በቃ አይዞሽ አይዞሽ፣ ሰው አይዞሽ፣ ትችያለሽ። እኔ አባትሽ ደግሞ እበቀለዋለሁ እበቀለዋለሁ። ህይወት እኮ ሁሌም እንደምናወራ ቀላል አይደለችም። ይገባኛል። እኔ ነገርኩሽ ነው የምትነግሪኝ? ምን ሆነሻል? ድሮ እኔን ስትመክሪኝ አልነበረ? ምን ሆነሻል? ሰው አትበላሽም። ቦትሽ ይስተካከላል፣ ይስተካከላል። ችግር የለውም። እሺ እኔ አላማሽን እኮ አሁን እንዲሆን ማስቀጠል ትችላለሽ። የተለየ እኮ የደረሰብሽ ነገር የለም። እሱንም ደግሞ እኔ አባትሽ አስተካክለዋለሁ። Eu, ሰው ቤት ይችላሉ። አንቺ ግን ታውቂያለሽ የሚያውቅ ይሻላል። በጣም ነጭ ቤቴ ስጨቀጭቄ ነበር ስለታቻት ነበር ውጭ ሲወጣ እንጂ እንደውም ደስ ብሎታል። ጥሎሽ ሊሄድ ያሰበም አይመስልም። ምን ሆነ? እባክሽ ትንሽ ሰላምና ደግሞ ሙቀት ሳላችሁ በጣም ይገላል። በእናትህ የሚገርም ሙቀት። እኔ በእናት ሲመጣ የለም በጣም ጨቆ ምንም የለም አንተ ጓደኛህን የጓደኛህን ሚስት እንዴት ቢዋጥልህ? እንዴት አስበኸው? በጣም ነው የምታሳፍረው። Jangan nyungsep di karbas. ሳሮዬ አንቺ እኮ እንደዚህ ልትሆኝ አይገባም። ፈልገሽ ያመጣሽው አይደል? ተጎሳቅለሽ፣ ተደብረሽ፣ ራስሽን ጥለሽ እስከመቼ? ባይሆን ተነሽ። የሆነ ቦታ እንሄድና ማለት ነው ትንሽ ፈታ ብለን እንመጣለን። እንዴ ሳሮ፣ ከመቼ ጀምሮ ነው እኔ ያለ አንቺ ፈታ የምለው? እኔ ከመቼ ጀምሮ ነው ብቻዬን የምዝናናው? እኔ የት መሄድ አልፈልግም። እንደዚህ ሆኜ የት ነው የምሄደው? ማለት ምን ማለሽ ነው ሳሮ? ውዴ፣ እወድሽ እንደሆነ ይኸውልሽ፣ ትደሰችበታለች በእናትሽ ይህ አይችልም ደግሞ መሄድም አልፈልግም። በጣም ደርጊሩ ወደኋላ ልስራሽማ ሄደን ትንሽ ፈታ እንላለች። እንደኔ ሹሩባ ልስራሽ ነው። አዎ በቃ በስንት መከራተሽ ደግሞ ዛሬም ለወደ እንቦ የእውነት እከፋብሽ። እኔ ራሴን እያመመኝ እንጂ የመጣሁት እኮ ባጽናናሽ ብዬ ነው። ደግሞ ታያለሽ፣ ይህም አልፎ የሆነ ቀን እናወራለን አይመስልሽም? ትንሽ ቀና በይ። አንቺ ምን ሆነሽ ነው? ቤታቸው ውስጥ እንዴት አባታቸው እንደሚያምሩ ባይሆን እንታዘዝ። ግን ቤቱ ደስ አይልም። እኔ በጣም ተመችቶኛል። አሁንም ግን ደብሮሻል። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። ለእኔ ማንጎ ሳት አይ እኔ ምንም አልፈልግም። አንቺ ምንሽ ነው? ዛሬ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ያውልሽ በቀደም የሆነ ልጅ መንገድ ላይ አግኝቶ ምን ቢለኝ ጥሩ ይኸውልሽ ምን ቢለኝ ጥሩ አልገረመሽ እና አንቺም ናሽ። እኔማ ምን እለዋለሁ ላስብበት ብዬ ተውኩኝ። ግን በጣም የገረመኝ ሁኔታውን ብታይ ማለት ነው እንዴት አባቱ እንደሚያሳዝን ደስብሮኝ ስናግርሽ ቤትሽ ግን ምንም መልስ አልሰጠም። ለማንኛውም ነው አውቃለሁ። አንተ ነው እንደማትወድ ደግሞ ፍቅር ማለት ለአንተ ምን ማለት ነው? በቃ ነው ይህ ሁኔታ ለእኔ አንዳች ማድረግ አለ አንተማ

ነገር ግን እኔ ካጠገብሽ እያለሁ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። እሺ እንጂ ጉድሽን ልንገርሻ። ነገር እኮ በጉድ መኖር አለመኖር የሚስተናከል ነገር አይደለም። ትንሽል ብራንጃ አፍቅርሻል ነው ወይስ እንደ አዲስ እኔ ላይ መሆንሽ ነው? እሷ እንዲያሎግ ወደፊት ስክሪፕት ጽፊ ይዘው ተጠቀሚያል። ለማንኛውም አንቺ ናሆም ፍቅሬ እያልሽ የምታቆርባብሽ ናሆም አንዲት ሴት እንደቆ እስር ቤት ነው ያለው። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እኔ በዚህ ምድር ላይ ያለው ናሆሚን ልጠላው አልችልም፣ አልችልም። በቃሽ፣ አይመለከተኝም። አንቺ ዛሬ ቢሆን ነገር መቼ ማትለች አይደለው ነሽ ካልክ ታዲያ ለምንድን ነው እኔን እንደዚህ የምትጨቁ ነው? ናሆምን እኔ ካፈቀርኩ ስንት ዓመቴ ነው? ቢያንስ ቢያንስ እኮ አምስት ዓመቴ ነው። አምስት ዓመቴ እባክህ አንተ ሁሉን ቻይ አምላክ። ስለዚህ ናሆምን እኔ ማድረግ ትችላለህ፣ ታደርጓለህ። ብሩኬ እንዴት ነህ? ደህና ነች። በተፈጠረው ነገር ውስጤ ቢደና ነው። ደህና ነኝ። አሁን ምንም ማለት በተፈጠረው ችግር ቢኖርብህም መበርታት ይቻለኝ ከመበርታት ውጭ ወጣት ነህ። እኔ በአንተ ዘመን ወጣት በነበርኩበት ጊዜ ከቤተሰቦቼ ጋር ልግባባም ነበር፣ ግን ነገሩ መጥፎ ቢሆንም ለበጎ ሆነልኝ ማለት ከቤተሰቡ ጋር አለመግባባቱ ነው ለበጎ የሆነለው። አጋጣሚ ሆነና እንዴት መሰለህ የሆነ ከቤተሰቤ ጋር መግባባት አጣተኝና ትንሽ ወደ ውጭ ወጣ ብዬ ቁጭ ሰው ይመጣል ይሄዳል፣ አጠገቤ ወደ እኔም መስሎኛል። ምን ይሆን ነገሩ እና ሰዎች ከሄዱ በኋላ ቀና ብዬ ስመለከት ማስታወቂያ ይ ይኸውልህ ያንን ማስታወቂያ ዛሬ ለኢንስፔክተርነት ስለሚታይ በቃው ጓደኞች ሁሉ ስመለስ በሱስ ተዘፍቆ አየሁ። ከዚህ ሁሉ ሆኑ ለእኔ በጎ ሆነ። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው የሚነግሩኝ። ለመሆኑ አሁን እኔ ከነገርኩ ታሪክ የገባና እንድታውቅ የፈለግኩት ነገር እንዳለ ገብቷል? እኔ እንጃ እኔ አልገባኝም። ጀስት ለጨዋታ ምናምን የነገረው መሰለኝ። ለዚህ የደረሰብኝ ነገር ለበጎ ነው ያልኩ አለ እሳይ እሳይ ተግባባችሁልኛ? አዎ። በደንብ እሺ እማዬ፣ ችግር የለውም። ችግር የለውም። እንደዛ ነው እና እንደዚህ አብረን ስንነጋገር መቀጠል አለበት ብለን እንገምታለን። ዛሬ ከኔ ጋር ሄደ ቤት ከኔ ጋር አድነገ ጠዋት ትመጣለህ። የምናወራው ነገር አለ። ኧረ እኔ ሰው ቤት አድሬ አላውቅም። ከቤትም አይፈቀድልኝም ዋገኛ እኔ ልሂድ ብትል እከለክልሃለሁ። መሄድ ከፈለክ ሂድ፣ ግብዣ አይናቅም። እሺ እኔ ከተፈቀደ ችግር የለውም። እማ ሄደናል በቃ ደህና ደሩ እሺ እሺ Thank you. ስራች ቀላል ያው ብሩ መደራደር ዋናው ችግር የለውምና ዋናው ነገር ሰው ላይ ችግር ችግር ያው ብሩ መቶ ሺህ ብር ቢሆን ችግር የለውም።

ሄሎ፣ ሰላም ነው? የባለፈውን ጉዳይ ጨርሰናል። በተባባልንበት ቦታ ላይ በሰዓቱ ገንዘባችን ይደርስ። የልጁን ለቅሶ ነገ ስትደርስ ታየዋል። ማረፋድ እንደነገር ማረፋድ ዋጋ ጨርሻለሁ። እሺ ኢንስፔክተር፣ ቤተሰብ፣ ስራ ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። እኛ እኮ ማታ ማታ ሳናስታውሳችሁ የምናድርበት ቀን ለማንኛውም ከቤተሰቦቹ ጋር እስካሁን ስላስታወቃችሁ ጥፋተኛው እኔ ነኝ። አረ ደስ ይለናል። እኛም ከሰው ጋር መተዋወቅን እንፈልጋለን። ከቤተሰብ ጋር በተግባባን ቁጥር ቅርበታችን እየጨመረ ይመጣል። በዛ ላይ ሁሌም እንዳንገናኝ ያው የእናንተም ስራ በጣም አስቸጋሪ እና ጥንቃቄ ይፈልጋል። ቢሆንም ህብረተሰብን ማገልገልን የመሰለ ትጉኛ ነገር የለም። በተለይ እኔ በራሴ በአሁን በኢንስፔክተርነት ስራ በጣም እኮራበታል። አረ እኛም ደስተኞች ነው። እናንተ ስትኖሩ አይደል ሰላማችን ተጠብቆ እፎይ ብለን የምንተኛው። አረ በጣም ደስ ብዬሽ ነው። አይ የዘመኑ ልጆችን ነገር ተው። ካርድ እገዛለሁ ብሎ ከወጣ ሰዓታት ተቆጠሩ። አንዴ ከወጥቶ መመለሻም የላቸው። እኛም ያሳለፍንበት ዘመን አይደል? አይ እኛማ በደህና ጊዜ በጓሮ የምንወጣው አይደል? ግን አሁን ዘመኑ ያሰጋል እኮ። ሚጣ ሚጣ፣ የኔ ልጅ እስቲ ሂጂና ብሩኬን ጥሪ። ምን ሆነ ነው የቆየው? በይም አንቺን በዛ እንዳጠፊሽ የኔ ልጅ፣ አንቺን በዛ እንዳትቀሪ これが大きい。これが大きい。 ሄሎ አለም እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው አለሁልሽ። ይመስገን አለሁኝ። እኔም ደህና ነኝ። ብታይ ዛሬ ቤት በጣም ደብሮኝ ማለት ነው ስጨናነቅ የደወልሽልኝ። የምር እኔ ራሱ በጣም ደብሮኝ ይኸው ቁጭ ብዬ ግጥም መጻፍ ጀምሬያለሁ። አንቺ ቀርሽ። <laughs> ኧረ የሆነ ሰው ሲቀየር ገጣሚ ሆንሽልኛ። እሺ ምን ታዲያ ግን ግጥም ስለ ሀገር ነው ስለ እናት ለነገሩ ከእንዳንቺ አይነት አፍቃሪ ስለ ፍቅር እንጂ እንደዚህ አይነት ግጥም አይጠበቅም። የሆነ ሆኖ የጻፍሽን ለማንበብ በጣም ጓጉቻለሁ። የምር እንደውም እንደዚህ ካልሽ እንደውም እንደዚህ ካልሽ እንደ የምር እንዳትቀጫለሁ የእውነት እንዳትቀጭ። ስሚ አሁን አትመጪም በቃ በጣም ደብሮኛል። ብቻዬን ነኝ። በቃ እሺ፣ እባክሽ ወይ የነጽ ገንዘብ ብቻ እንዳይሆን ስገልድሽ ነው እባክሽ። መመለስ ጥያቄ ከሆነ ጠይቂ። እስኪ አንተ ነጽ፣ እኔ ምን የሚል ነገር የፍቅር ታሪክ አለኝ እባክሽ እባክሽ እሺ ያክል ከፈለግሽው ያክል ከፈለግሽውና የኔን የፍቅር ታሪክ መስማት የኔን የፍቅር ታሪክ መስማት ለአንቺ ትርጉም ካለው እነግርሻለሁ። መጀመሪያ አየኋት ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ነበር። አፍንጫዋ ሰልካካ፣ ፀጉሯ ዞማ፣ ቀይ ቆንጅዬ ልጅ እዛ አንብቤ መጥቼ እንትራ ጥያቄ ልበላ። በእናትህ በእናትህ ተው እስኪ ተው ተው ተው እስኪ ልረፍ ተው። ወይኔ ወይኔ ትሽ አንድ በልቶ ኧረ በእናትህ በእናትህ እኔ እኮ ከአስር አንድ አግኝቼ ራሱ እንዴት እንደምደሰት ትቀልዳለህ። አታምርም በእናትህ። እቺ ልዕልት የመሰለች ልጅ እኛ ግቢ ተማሪ ነች። ቆይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት ልጅ ውበት ስታደንቅ እቺ መድረስ አለበት። አንተ ምን ሆናል? ቆንጆ ነች አልኩ እንጂ ወድጃታለሁ ብያለሁ። እና ምን እናርግ? ማናቃት ልጅ እንዴት ነው ማውራት? ምን አንተ ይቅርብኝ፣ በና አንተ ከፈለክ ሂድና ምን ሆነሃል ናሁም? ለሴት ልጅ እንደዚህ በር ተስፋ ትቆያለህ? በእናትህ ናሁም ይቱ እ አቤት ምን ፈልጋችሁ? እንታወቅ ፈልጋለሁ። እኔ ነው ምን ስደም ነው ምነው አንተ ታወራም? አወራለሁ። ብሩክ እባላለሁ። አያልፍስ። አመሰግናለሁ። ስምሽን እኮ አልነገርሽም። ኦኬ፣ ሳሮ እባላለሁ። እሺ ሳሮ። እኔ ደግሞ ብሩክ። ሳሮ፣ ስለተዋወኩሽ ደስ ብሎኛል። ፈግናለች እናቴን በአንደኛው ቀን ፍቅር አሳየች። ምን ፍቅር ነው? እኔ ቆንጆ ነች አልኩት። ውበት ማድረግ አይችልም። ፍቅር ይዞኛል። <laughs> እነዚህ ሁለቱ እት አንቺ ታስነቂ ሸሚዝ ለባሽ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው። ቆይ ቆይ ቆይ ጓደኞች እና መተዋወቅ ብቻ ነው ወይስ ቅርብ ጥያቄ ምናመቀረብ እኮ በዚህ ከቀጠሉ እኮ አይቀርም። አሁን እኔ የምልሽ ግን ሸሚዝ ለባሹ በአይኔ አትንጭ። እሺ ደግሞ አይኔ መጣ አስታወሰ። ወይኔ አምላክ እንዴት አባቷ ነው የምታምሩቅ። ቆይሽን ያው ምን ብዬ ነው ማውራት? አይ እንዴት ነሽ? አይሰሩም። እንዴ ነሽ? አረፈኝ። እንዴት ነው ማውራት? አምላኬ ሌላ ሁሉ ይቅር፣ እሷን ቀርቤ ማውራበትም ድፍረት ብቻ ስጠኝ። አቤት ውበት! ምን አይነት ውበት ነው! ወይ ማን ነው? ወይ እማ ፈለግሽኝ? አዎ፣ ምሳ ቀርቧል። እሺ፣ መጣሁ መጣሁ። እሺ፣ እሺ ስትናገር እሱ እያስጠበቀን ነው። ምን ሆነ ነው? ቆይ ምግብ ሲቀርብ እንደዚህ የምታስጠብቀው? ምን ሆንኩ? ልብስ እየቀየርኩ ነበር። ስነ ስርዓት ነበር። እሺ አንተ ምን ይሰራ ነው አስጠብቅ። ምን አልበጠብቂ አትሞቺ ነገር። እሺ አትጨቃጨቁ እንግዲህ። ማስጠበቅ አላነሰ ጭራሽ ደግሞ ትቆጣታለህ። እንደ ይርባት ነበር። እሺ ያዝሽ ውዴ እሺ ቤማ እኔ የበላው ነገር አፈር እኮ አለ። ምን አግኝተ ነው ፊት እንዲህ በደስታ የበራው? አረማ ደስ ስላለኝ ነው ዝም ብሎ እኮ። ምን ተገኘ? ደስ እንዳለ እኮ እያየን ነው አይደል? ቃማ ፈተና ደፍኜ ነው እስከ ዛሬ ዜሮ ስታገኝ ነበር እንደ ዛሬ ፈተና ደፍነን ደስታ በደስታ ይሆንከው። አይደለም በጣም አስፈላጊ የሆነ ፈተና ነውማ እዛ እኮ ነው እንዲህ ፊቴ ጥርስ በጥርስ ይሆነው። ኧረ ይሄ ሌላ ነገርማ አለ። ኧረ ምንም የለውም ምንም ሳትሉሽ እንዴ? ስነ ስርዓት ይኑራችሁ። ምግብ ክቡር ነው። ስንቴ ልንገራችሁ? እማ የምትለውን አሰሚያትም እንዴ? በቃኝ ማሚ፣ እናንተ ምን ነው ልጅ ምባል ተመቻ? አረ ተመችቶኛል፣ አሪፍ ነው። በቃኝ። ነገሩ ደስታ ይበቃል። አይ ዝም ብሎ ያስጠብቀን ነበር። ልቦኛ እስቲ ቢስልሽ ብለሽ ወይ እና ቤቴ ስለምንድን ነው የምትወጪው? ኧረ በእናትሽ ዝም በይ። እንደዛማ አይባልም። አንቺ ልጅ አይደለሽም እንዴ? ኧረ በዚያ ሽንኩሽ እድሜ እንደዛ ተባራክሽ ሆ ታሰማኝ የለኝ ጌታ። ኧረ ዝም በይ። የሚጣም ነው ማይሆነው ቢሆን እንኳን ይነግረናል እኮ ነው እንሻል። ለዚህ ሳቅ በሳቅ ነው የሚደብቀን ይመስልሻል? እየበላሽ ርቦኛል ብለሽ የለ way more dynamic. ሰላም ነው? የሆነ ነገር ውሰዳ። ሻይ ቡና ሻይ ቡና ነው ነው? ምንድን ነው እንደዚህ አጣርፈ ይሰራል? እና የሆነ ነገር ላማክር ነው። ያው ታውቃለህ የልቤን የምነግረው የልብ ጓደኛ ከአንተን ችግር የለም ታውቃለህ አይደለም። የሆነ ነገር ስለጨንቀኝ አንተ መላ አታጣም። አታውሳት ምንድን ነው የጨነቀ ንገረኝ። ማለት ነው አሁን ባለፈው እዛ ትምህርት ቤት ተዋወቅናለች ሳሮ። አዎ እሷን ካየሁ ጊዜ ጀምሮ ስበላም፣ ስጠጣም፣ ስተኛም ማስበው ስለእሷ ብቻ ነው። ኢቨን በወደው ትምህርት እንኳን ማግባታቸው ገና እንዲህ መጽሐፍን ስበት ምስሉ አይመጣና ድቅን ይላል። አሁን የመናት በጣም ምን ላድርግ ነው ጠርፍ ያመጣኸኝ? ምን ማድረግ አለብን? አሁን ብቻ ይጨነቀኝ አይዞህ፣ ምን እናድርግ? ቺ ካፌ ልካፍሽ ዞሩ የት መሄጃ አላቸው? እናገኛቸዋለን። አንተ ፈታ በላ ታዲያ። መቼስ እነሱን ፍለጋ ከተማ ውስጥ ባሉ ካፌ ለካፌ አንዞርም። አስፈላጊ ከሆነ አንዞርም። እዚህ ሰፊ ከተማ ውስጥ እንዴት ፈልገን ነው የምናገኛቸው? ምን አሁን በቃ ታስብ፣ እኔ ጨርስልሃለሁ። ይማ አሁን ለዚህ እኮ ነው የምወድህ ጓደኛዬ። ኧረ ኧረ ልቀቀኝ እንዴ! በጣም እኮ ነው የምወድህ አሁን ጭንቀቴ እኮ ነው ውድ ጓደኛ በጣም ነው ሞት እኔም በጣም በጣም ይቀርብ ደግሞ አይታው ስቀልድ ነው እኔ ከፍላለሁ። ኧረ በእናትህ ፍቅሬ ደሴት በልቤ ዋሻ የከተመ አልጣ እኔ አልችልም ስስቴን አንተም ታውቃለህ ሊለያይ የማይችል ገጻችን ሆኖ አንድ ላይ ግርማ ሞገሴን አልደምቅም ያላንተ ስታይ ውስጠኛ ከሆን በልደና ሰንብት ብርታት ስግር ልቤ ንጉስ እንዳ ስለታ ፍቅርን ታጠቂች አሳልፈናል የማይረሱ የደስታ ጊዜ አዲስ ሆነብኝ ወዶ መለየት ክፉ ትካዜ ማን አለ ያለ አንተ ብቻዬን ነኝ እኮ ማነው ሄሎ ሄሎ አቤት ሰላም ነው ሳሮ እግዚአብሔር ይመስገን። ይቅርታ ማን በለለውኩ ብሩክ ነኝ። አወቅሽኝ? ባለፈው እዛ ትምህርት ቤት የተዋወቅኩሽ ብሩኬ። ኦኬ አወቅኩ። እሺ ምን ፈልገህ ደወልክ? በቃ ሰላም ልልሽ ነው የደወልኩት። ደህና ነሽ አይደለ? አዎ ደህና ነኝ። በቃ ቻው። ሄሎ አልዘጋም። ሆ አሳልፈናል። እኔም ገና ምን አይነት ሰው ላገኛችሁ በምን አይነት ቀን ውስጥ ልብ ውስጥ እንደገባ ልቤንና ሰውነትን ማርኩት ይዞታል። እኔ እኮ ግራ የሚገባኝ አንቺ ለሱ ምኑን ወደሽለት ነው እንደዚህ ጨርቅሽን ጥለሽ የምታብጂለት? ፍቅር እኮ ሰውን አይመርጥም። ከማንም ወስዶ ሊጥልሽ ይችላል። ነገር ግን እኔ የናኦሚ በመሆኔ ለናኦሚ አፍቃሪ በመሆኔ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው። በጣም አላቅም። አንቺ ምን እንደምትይኝ አላቅም። መቼም እኔና አንቺ ተግባብተን አናውቅም። የማታገኝም ሰው በማፍቀርሽማ እድለኛ አይደለሽም። እኔ ብሆን ሲጀመር እንደሱ አይነት አለሌ ዱብዬ ይቅርና ዘናጭ ወንድ ባፈቅር እንኳን እንደዚህ አላብድም። እባክሽ አንቺ እኔ የሚቆጨኝ መስሎሽ ነው አይደል? እንዲሁም ታይኝሽ ስለ ምንም ነገር እንድታወሪኝ አልፈልግም። በቃ ታይም በቃ የጀመርኳትን ልጨርስ። እሺ፣ ችግር የለውም ይጨርሰዋል። እሺ፣ ይቅርታ አልኩሽ አይደል? በቃ ችግር የለውም ይጨርሰዋል። ይቅርታ አልኩሽ እኮ። እሺ፣ የጀመርኳትን ልጨርስ ነኝ እንታይ ይመስላል። አሁን መሄድ እንችላለን። ፍቅር ምን ነኝ እንዴ? ወሬኛ በሚዳው ስሙን ፈልገሽ ነው? ናሆም ናሆማ ናሆም አበበ ናሆም አበበ። አቤት። ና ሰው ፈልጋት። እስኪ ምንድን ነው ያልኩሽ? ናሆሜ ናሆሜ እባክህ እንዳትመለስ ከዛሬ ጀምሮ አታገኝ። ቆይ ለምንድን ነው ሁሌ ምግብ እያሰራሽ የምታመጪልኝ? ያው እኔ ለመቀበል አሻፈረኝ እያሉ ያው ስለማፈቅር ነው። ታዲያ የፍቅር መገለጫ ምግብ ይመስል ለምንድን ነው ምግብ የምታመጪው? አውቃለሁ የፍቅር መገለጫ ምግብ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ቢያንስ ግን አንድ የማውቀው ነች፣ አንድ የማፈቅረውን ሰው እንደሚያቆይ ማውቀው ማለት ማለትማ አንተ ጠያቂ ኖሮ ካልተረም የመኖር እድል ሰፊ ግን ጠያቂ ከሌለ የመኖር እድል ደግሞ ጥሩ ትቀልጃለሽ እባክሽ። መልካም ፍቅር ይሁን ማለት ፈጣሪ ድረስ ያወቅኩሽ? ወይ በምን ቀን ነው ያወቅኩሽ? ሳሩ ባላቅሽ ምን አለ? አንቺን በማወቅ አይደል እንዲህ ህይወቴ የተመሰቃቀለው? በአንቺ ምክንያት አይደል እንዲህ የምሰቃየው? ደግሞ እረሳሻለሁ። እንደምንም ብዬ እረሳሻለሁ። ፍቅርሽን ከልቤ አውጥቼ አርቄ እቀብረዋለሁ። ሳሮ እረሳሻለሁ። ወይ ወይ ወይ ወይ፣ አልችልም፣ አልችልም ሳሮ፣ አንቺን እረሳለሁ። ልረሳሽ አልችልም ሳሮ፣ ልረሳሽ መርሳት አልችልም ሳሮ። መርሳት ማለት ራሴ እንደረሳው ነው የምቆጥረው። አንቺን መርሳት አልችልም አልችልም አልችልም አልችልም አልችልም አልችልም ሰሩ ሰሩ ደህና ነች። እኔ ምን እንደምልሽ አላት። በተፈጠረው ነገር በጣም ናዘኝ በጣም ነው ይቺ ማለት ለእኔ ደምስሬ ነች። ደምስሬ ተቆርጦ መኖር እንደማልችለው ሁሉ እቺንማ እቺን ምን አልችል ይሰራል እቺን እኔም በጣም ተሳስቼ ማለት ከዚህ በፊት የምወደው አይመስለኝም፣ ግን በቃ ከተራራቅን በኋላ እንደምወድ ገባኝ። በጣም ተለቀ በጣም ነው መግበ አቤት የኔ አፍቃሪ ስጠብቅሽ ነበር። ያ ስጠብቀኝ ነበር? አዎ ስጠብቅሽ ነበር። የምትወጂኝ ከሆነ አንዱ ሁለት እኔ ለአንተ ኧረ በእናትህ ምንም ነገር ቢሆን አደርግልሃለሁ እንዴ በቃ ህይወቴንም እስከ መስጠት ድረስ ጣጣ ግን ምንድን ነው እንደዛ ከሆነ ብሩክን እናታለን ባደረኩት ነገር በጣም ሰስቶ ይላል ይቅርታ ልጠይቃቸው እፈልጋለሁ። እንዴት በቃ እሺ፣ አንተ ታሪክ ነገር አድርገዋል። ቃል እገባለሁ በቃ አመቻቸው። በቃ ይመች માનો કોઈ મતલબ ነው? አለኝ። እንዴት እዚህ ቻልሽ? ዛሬ እንኳን ያው መልዕክት ይዤ ነው መልዕክት? አዎ፣ ምን ናኦሚ ተጸጽቶ ይቅርታ ሊጠይቃችሁ ይፈልጋል። ስለዚህ ደግሞ በዛ ላይ አይቼዋለሁ። የምር አንተን ብታይ ታዝንለታለህ። ምን መሰለህ በጣም ተጸጽቷል። በቃ እኮ ናሆም የሚጸጸት ልብ ኖሮት? አዎ የምር እውነት ተጸጽቷል። እውነት ቆይ እሱ ለምን አይተውንም? ምንም በማታውቀው ሚስኪኗ ሳሮ ላይ ያን ሁሉ በደል ከፈጸመ በኋላ ምን ቀረኝ ነው የሚለው እሱ ምን መሰለህ፣ ይቅር ካሜሩን አይደለም። ይህ ምን መሰለህ፣ አንዴ ብቻ አዳምጠኝ። በቃ ያንን ነገር እርሳው። ልክ ነህ። ምን መሰለህ፣ በቃ እንዲሆኑ እኮ አጥፍቷል። ይቅርታ ማድረግ ደግሞ ትልቅነት። አለ። ላስብበትና እሞክረዋለሁ። እውነት ግን ቃል አልገባልሽ። የምር እውነት ትልቅ ሰው ነው። እውነት በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለም። ቴንኪው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በልሽ እሺ፣ መልካም። እሺ፣ ባይ ብሩኬ አውቃለሁ እንዳስለው ያው ይቅርታ ልልህ እንኳን ከየት እንደምጀምር ግራ ይገባኛል። ያው ታስሬ እንኳን የአእምሮ ሰላም ላገኛት አእምሮዬን ማታረፋት እባክህን ይቅርታ አድርግ። ይኸውልህ አሁን እኔ በጣም አምኜክ ነበር አንተ ግን ካስቀመጥኩ ቦታ አልተገኘም። ከምንም በላይ ምንም በማታውቀው በሳሮ ላይ ባደረግከው ነገር በጣም ነበር ያዘንኩት። ነገር ግን አንተ ከተጸጸትክና ከልብ ይቅርታ ከጠየቅ እኔም ውስጤ ሰላም እንዲያገኝ ስል ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። እውነቴን ነቴ በጣም አመሰግናለሁ። ምን ማለት ነው? ለማንኛውም በቅርቡ ከሳራው ጋር ቀለበት እናደርጋለን። ብትገኝ ደስ ይለኝ ነበር ግን አልሆነም። ለማንኛውም እየመጣሁ እጠይቃለሁ። በቃ እንኳን ደስ አላችሁ። በቅርቡ ቀለበት እንደምታስሩ ሰማሁ። አሁን እጽዬ እንግዲህ ከብዙ ችግር በኋላ ከመወዳት ልጅ ጋር በቅርቡ ቀለበት እናደርጋለን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አንቺ ግን ምን ሆነሽ ነው ዛሬ? የሆነ የደበረሽ ነገር ያለ ትመስያለሽ። አዎ ደብሮ ማለት ምንድን? እኔ ማለቀው የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? ማለት ብሩኬ በቃ በጣም ወድጄሃለሁ እኔ እኮ አንቺ እንደ ነው የማልሽ። በዛ ላይ ደግሞ እምወዳት እምትወደኝ ልጅ እንዳለች ታውቂያለሽ አይደለ? ከእሷ ጋርም በቅርቡ ቀለበት እንደምናደርግ ታውቂያለሽ። አነጽ እንዴት እንደዚህ ብሩክ እኔ በግድ ግን በቃ አላ አንተ ሌላ ሴት እኔም ይሄ ደግሞ ለእኔ ነው። እስከ ዛሬ በልቤ ይዤዋለሁ፣ ግን ዛሬ ላንተ ነገር የተቀለለኝ ብዬ አይዞሽ ነጽዬ፣ ያጋጥማል። አንቺ እኮ በጣም ቆንጅዬ ልጅ ነሽ። ጥሩ ጸባይ፣ ጥሩ መልክ ያለሽ ልጅ ነሽ። ከኔ የተሻለ ሌላ ወንድ ታገኛለሽ። እሺ፣ አይዞሽ። አልችልም ነጽዬ፣ ይቅርታ። ሳሮ ትጠብቀኛለች፣ መሄድ አለብኝ። Hmm? Ciao shi. Ciao baka. አይገባም። ናሚ አንተ እኔን ባትወደኝ፣ እኔ ግን አንተን ከእኔ ከራሴ በላይ አብልጬ ነው የምወድ። ናሚ በእኔ ልብ ውስጥ ከአንተ በስተቀር ማን አለ ብለህ ነው የምትሸሸው? ከባድ እንደሆነ ያወቅሁት በአንተ ናሆሚ፣ ህይወቴን አንተን እስር ቤት ውስጥ የከተተ ይሄ ብሩክ የሚባለው ዥልጡ ማረ እኔን ሜሮን አትበለ እኔ ህይወቴን እንዳመሰቃቅለው እኔም ህይወቴን አመሰቃቅላለሁ። እኔ የሚሩን አይደለም እህቴን እንዳበላሽ እኔም ህይወትን አበላሽ። በደስታው ቀን ደስታን ነበር። እኔ ይህን ካላደረግኩ ሜሮን አደለሁ፣ ሜሮን አደለሁ አትበለኝ። በቃ የእኔ ደስታ አንተ እስር ቤት ካለክ ከአንተ ጋር እዛው መደሰት ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ በጣም ዝግጁ ነው። ስለዚህ እገላለሁ፣ እገላለሁ ቆንጆ አንቺ ለእኔ ተፈጥረሽ እኔም ለአንቺ ተፈጥሬ ሳናውቀው ብዙ ጊዜያትን አባክነናል። የእኛ ባልሆነ በተሳሳተ መንገድ ስንጓዝ የማይገባንን ህይወት ኑረናል። ዛሬ ግን ፈጣሪ ፈቅዶ አንቺ ሚስቴ ላደረግሽ፣ ለዚህም አምላኬን ዘውትር ሳመሰግን እኖራለሁ። የኔ ቆንጆ ዘላለም ከኔ ጋር ልትኖሪ Misterio de que ከልቤ ነው እናንተ ከጎናችን ስላራራችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ጓደኞቼ በጣም ያሉት ችግር አልፎ የሚጋባ ነው አይደል? ግን ስንት ልጆች አንድ ላወራ ግን አላወኩም ታውቃለህ እባክሽን በቃሽ። እያዘንሽ ነፍሱን አታስጨንቂ። ቢያንስ በሰላም ይረፋል። ከዚህ በላይ ትዘኝ ይብቃሽ። ስንት እቅድ ነበረ ሁላ ሁለኛ ብቻ ብቻ ይንቀራ እግዚአብሔር እኮ ለነገሮች ምክንያት ነው። የሚሆነው ደግሞ በዚህ